terima kasih kepada para pemuda, para pemudi. Usaha dari Yunani, yang telah menerima, atau masih Tapi Tapi setelah dilanjutkan acara ada doa bersama nanti kepada para bapak ibu ng putulira. Gracias. Thank you. dari Pingkat ke Batu Cerbon generasi nih dari SMP uh, eh, Arjuna rezeki dari warga warga Minang selamat Kecamatan Harja Binangun, Kafilah Harja Binangun. Iya. Ini mulai uh, eh, pawai Afila dari dari 40 kecamatan ke Kabupaten Cirebon. Sampai tulisannya Oh, Kecamatan Kaliudi, kalau villa dari Kecamatan Kaliudi. Ya, tapi kecamatan. Oh, ini kafilah masih taklim dari